bituma imana itaharimbura yona ngo ahita yigira ahantu ku musozi ngo arebe ikiri bubeho hanyuma y'uko ahanuye ubuhanuzi twebwe icyo dushinzwe ni ugutumika aho twabura ubwenge ni uko twaba nka yona natwe tukaba ngo reka turebe ibigiye kuba nyuma y'uko twahanuye eh, bishatse kuvuga yuko umuhanuzi ashobora guhanura ikintu kibi giteye ubwoba akaba abizi ko icyo kintu giteye ubwoba nyamara agahindukira akajya gusaba eh, imana ko yahagarika icyo kintu kandi kigahagarara mwarabibonye igihe nahanuraga ubuhanuzi bwiswe bwiswe ngo ni ubwa yago cyangwa bwitiriwe yago mm. narahanuye nyuma nsubira ku musozi njya gusenga mm. mu gusenga rero byaje kurangira umugambi satani yari afite kuri yago mm. imana iwukomye mu nkokora birangira utageze kuri gahunda yawo ngewe ezekiyeri mbanze menye ngo ubundi ngewe ezekiyeri eh, natumye iki yesi reka tuguhe ikaze kandi twifurize ibihe byiza aho uherereye hose aziya australia uburayi ndetse n'ahandi hose mu mwumva ururimi rw'ikinyarwanda reka tukubwire ngo niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo ubundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza cyane kuri kamera murabonaho umugabo mumenyereye kuri social media nta muntu utamuzi utamuzi ubwo ni umushyitsi kandi n'abashyitsi turabakunda niyo mpamvu agiye gutangira yizivuga mu mazina ye yose nitwa ezekiyeri rukundo umuhanuzi cyangwa umuhanuzi ntabwo ari titire porofeti ibyo bijyanye n'amatitire hmm. simbikunda ariko eh, amatitire y'umuntu ni ngombwa kuyashyira burya umuntu agaragazwa n'akazi akora hmm. niba uyu munsi imana yashimye ko ndi buhanure hmm. ubwo nditwa umuhanuzi ariko tuzi abahanuzi bibiri ivuga nk'abahanuzi tuzi nka ba esaya kandi ezekiyeri yari umuhanuzi eh. tuzi nka ba esaya barabahanuzi bijyamo ezekiyeri mu gitabo cya ezekiyeri ezekiyeri w'ubu niwe dushaka cyegeranye n'icya yeremiya hmm. ugenda uragisanga ari umuhanuzi ezekiyeri nanjye nitwa ezekiyeri rukundo hmm. Hmm. nzwiho kuba ndi umukozi w'imana ushobora gutumwa n'imana ngahanura yego yes eh, impamvu nari nanjye mvuga ngo ezekiyeri umuhanuzi nuko ari ubuhanuzi bwinshi wagiye uhanura ukagenda busohora ariko ubu twageze mu mwaka wahanuyemo ubuhanuzi bukomeye hano hari ubuhanuzi bwagaragaye ufite ikigori uri kurya ikigori uravuga ati ubu aho bigeze ni ugusenga cyane ariko ikigori gisiguye ibintu byinshi ni iki kintu hari abantu bakibonye harimo n'abatarakibonye icyo kiganiro ubwo buhanuzi ubundi bwari busiguye iki muri uno mwaka kuko uyu niwo mwaka turimo w'ubwo buhanuzi kandi bugomba gusohora nk'ubuhanuzi cyangwa hari ukuntu mushobora no kubusengera bugahagarara kuko ushobora gusanga ibigori kuko ntabwo busawundinga ikintu cyiza urakoze cyane kumbaza icyo kibazo ntekereza ko nabivuzeho kenshi kandi narabisobanuye mm. ariko isi y'umwuka n'isi y'umubiri ni ibintu bibiri bitandukanye mm. kandi akenshi ibyo dutangaza biba biturutse mu isi y'umwuka bibwirwa isi y'umubiri mm. sinzi icyo kintu mvuze niba ucyumvise eh, hari uburyo nabivuze hari uburyo navuze ngo twitegure kubaho nk'impunzi twitegure kubaho nk'imfungwa twitegure kubaho nk'abanyeshuri tuzi ko ababa mu kigeragezo umuntu wese ufite ikigeragezo aba ari mu ishuri mm. noneho tukamenya ko nanone umuntu wagiye mu gihano mm. agishyizwemo n'imana mm. aba ameze nk'uri muri gereza tukamenya ko hari uburyo umuntu ashobora guhunga ibyaha akajya mu kindi cyiciro akabaho nka ya mpunzi ariko tugendeye ku cyo apotre yongoye yavuze ngo guhunga ngo ngo kuba wava mu byaha ugahunga mm. just ntabwo uba ugiye kurya ibigori mm. eh? uba ugiye nko kuriba warya umureti niko we yivugiye bahungaho <laughs> ujye mu isi y'umwuka iyo umuntu amaze kwakira yesu kirisito nk'umwami n'umukiza mm. hari igihe acamo cyo kurereshwa amata ako akaba n'igihe acamo cyo kuba mu buzima bugize gute bukakaye kandi buhenze mm. ah, nk'urugero ngewe nkizwa mm. ntabwo nakijijwe eh, njye nakijijwe ndereshwa amata nyuma yo kurereshwa amata habayeho kunyirukana kw'imiryango irantererana njya mu kigerezo cyo kwicwa n'inzara kandi inzara ishingiye eh, ku kugeragezwa nk'umukristo mm. icyo gihe nari ndi kurya ibigori rero yego iki ni igisobanuro cy'ibigori byagaragaye bicicika ntango zikiri ngo hano ubuhanuzi ngo butera abanyarwanda ubwoba butera abanyagihugu ubwoba ngo intambara irabaye ngo abantu barafunzwe bararangiye eh, mudashaka ubuhanuzi butera abantu ubwoba n'ibyanditse muri bibiliya byinshi mwabikuramo mm. kuko nabyo hari ibiteye ubwoba hari aho imana yigeze ibwira uwo muhanuzi witwa yona mm. irangije imwoherereza aho bita inenewe mm. imubwira ngo genda ubabwire ko ngiye kubarimbura yona kugeza ubwo yagize ubwoba bwo kuhagira ntabwo we yagize ubwoba bwo kubibabwira ahubwo yagize ubwoba bw'uko namara kubivuga ikiri buze kugira gute kumubaho we ahita ashaka kwihungira ngo yigire itarushishi imana ihita itegeka ifi ngo nimumire imumarana iminsi itatu nyuma y'iminsi itatu yavuye mu nda y'urufi ajya kubabwira iby'imana yagize gute yamutumye ariko nubwo mesaje yavuga ngo ngiye kubarimbura kubera ibyaha byayo abangaba binenewe bakoze iki bahise baca bugufi imbere y'imana bambara ibigunira bakimara kwambara ibigunira bya byaga imana yabageneye bikurwaho n'imbaraga z'amasengesho no kwemera intege zabo nkeya bituma imana itaharimbura yona ngo ahita yigira ahantu ku musozi ngo arebe ikiri bubeho hanyuma y'uko ahanuye ubuhanuzi twebwe icyo dushinzwe ni ugutumika aho twabura ubwenge ni uko twaba nka yona natwe tukaba ngo reka turebe ibigiye kuba nyuma y'uko twahanuye eh, bishatse kuvuga yuko umuhanuzi ashobora guhanura ikintu kibi giteye ubwoba akaba abizi ko icyo kintu giteye ubwoba nyamara agahindukira akajya gusaba eh, imana ko yahagarika icyo kintu kandi kigahagarara mwarabibonye igihe nahanuraga ubuhanuzi bwiswe ngo ni ubwayago cyese bwitiriwe yago mm. narahanuye nyuma nsubira ku musozi njya gusenga mm. mu gusenga rero byaje kurangira umugambi satani yari afite kuri yago hmm. imana iwukomye mu nkokora birangira utageze kuri gahunda yawe ngewe ezekiyeri mbanze menye ngo ubundi ngewe ezekiyeri hmm. eh, natumwe iki hmm. niba icyo numwa ari igiturutse ku mana hari impamvu imana ishatse kukimenyesha abo bantu bacyumva hari impamvu ntabwo ari ukubatera ubwoba kuko nshatse ari ukuvuga ngo nje kuzana ibintu byo gutera ubwoba hari n'ibindi byinshi wakora bigatera abantu ubwoba bikanabahabura ariko niba ari ubuhanuzi tureke kubwitira ko ari ubuhanuzi buteye iki ubwoba ahubwo muri icyo giteye ubwoba we ko hasohotse ubuguteye ubwoba wakoze iki bibiri yivuze ngo iki iravuze ngo nzabahagurukiriza ibibateye ubwoba mbatere gukukira umutima imbere yabo urumva niba njye nahanuye ubuhanuzi bukagutera ubwoba ubwo ni imana yaguteye gukukira umutima imbere y'ubwo buhanuzi ariko hari icyo imana we yagushakagaho genzura icyo yagushakagaho mbere y'uko ugira iki ubwoba urebe muri ubu buhanuzi ni njye bubwiye niba ari njye bubwiye ndakora iki mm. eh, ikosa ribaho ni uburyo twebwe dutekereza ubuhanuzi mu isi y'umubiri ariko reka tubanze tuburebere mu isi y'umwuka kuko ab'imana ibibwira ibibwira abana b'umubiri ngo bahinduke abana b'umwuka hanyuma se ko ubuhanuzi n'ubundi bwemerwa cyangwa umuhanuzi ah, yemerwa ari uko byo yahanuye bisohoye hmm. umaze guhanura ikintu kigiye hano hanze hmm. abantu baracyumvisha hmm. uhanuriye umuntu cyangwa uhanuye nka buriya buhanuzi wowe usubiye inyuma uciye uruhinga ukora icyo igisa nko kwijya kwigambanira